ылдамдануу нерсенин убакыт бирдиги ичинде ылдамдыктын өзгөрүү тездигинин мүнөздөөчү вектордук чоңдук си системасында ылдамдануу бирдиги секундасына метр квадрат болуп саналат ылдамдыктын в нолдон в га жогорулашы менен ылдамдыктын жана ылдамдануунун өзгөрүүсү оңго ылдамдыктын в нолдон в нолго чейин төмөндөшү менен ылдамдыктын жана ылдамдануунун өзгөрүүсү солго багытталган